Hello，大家好，欢迎来到德国生活全方位。那在上一集当中，关于德国金融科技元老、德国比价网巨头 Check 二十四，我们讲到了 Check 二十四作为德国比价网巨头引来的市场风波和比价网的基本模式。那这一集当中呢，我们要聊一聊 Check 二十四作为德国金融科技 FinTech 元老与新兴的金融科技公司有怎样火药味十足的碰撞。 那最近啊，新兴金融科技公司正在席卷全欧洲。那二零二零年十月，Check 二十四的移动银行业务 C 二十四也上线了。那居然还推出了免费的账户，还带返现的功能。Check 二十四的 CEO 表示，Check 二十四不会与其他的银行竞争业务，这是真的吗？另外啊，Check 二十四早在几年前就开始打造自己的 VC 风险投资组合了。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 这个二十四下集的内容呢，我们先来看看它二零二零年十月新上线的移动银行业务 C 二十四。先给大家介绍一下背景啊，欧盟现在是处于负利率的时代，意思是你往银行里存钱不但没有利息，你还要倒给银行钱。那现在德国一些地方性的银行已经开始清理大额储蓄存款用户了，要和他们解除合同。 提供无条件免费的转账账户的德国银行数量是正在减少的。Check 二十四却在这时推出移动银行业务 Mobile Banking，包含三档不同级别的转账账户：C 二十四 Smart、C 二十四 Plus、C 二十四 Max。其中的 C 二十四 Smart 基本款的账户居然是免账户管理费的。接下来，夏夏将从以下几个维度为大家介绍一下它们的特色。第一。 费用和基本业务功能。第二，开放式银行功能。第三，现金返还功能。第一，费用和基本业务功能。Check24 推出的三档账户：C24 Smart、Plus、Max 中，C24 Smart 是免账户管理费的，Plus 每月五点九欧，Max 每月九点九欧。开通账户后会收到相关联的万事达卡 Mastercard。 这张卡除了在 POS 机、ATM 机上使用，也可以进行电子支付。如果使用 C 二十四账户很频繁，还可以在 ATM 机上免费取款。C 二十四 Smart 每月免费提款四次，Plus 每月免费提款六次，Max 每月免费提款八次。此外，C 二十四账户还有透支的服务。Smart 每月透支额度是四百欧，Plus 每月透支额度六百欧，Max 每月透支额度八百欧。 最后，每种账户下还有附属的子账户，用户可以根据不同的需求将存款分类存入不同的子账户。C24 Smart 有四个子账户，Plus 有六个子账户，Max 有八个子账户。 第二，开放式的银行功能，那用户可以在自己的 C 二十四账户的应用程序内，将自己的其他的银行账户都添加进来，集成到 C 二十四的 APP 统一进行管理。那不只是银行账户，像信用卡、住房贷款、基金理财账户都可以加进来一起管理。用户可以用 C 二十四账户进行家庭理财管理，例如每月查看 C 二十四算法给出的用电、用气、保险合同的固定开销分析。 因为 C 二十四属于 Check 二十四旗下，所以 Check 二十四用电用气保险贷款合同比价的这个功能，也可以在 C 二十四中实现。呃，用户可以直接切换到 Check 二十四比较网给出的更便宜的报价合同。 那这个开放式的银行功能不仅包含了 Check 二十四自己的内部的各种产品，还包含了来自其他的银行的贷款、金融投资等产品。那 Check 二十四有三百多家的合作银行，那这些合作银行提供的服务，Check 二十四 C 二十四的用户也可以一起使用。那第三呢，现金返还功能，夏夏第一次看到这个功能的时候还震惊了一下。C 二十四究竟是怎样返现的呢？例如用户使用 C 二十四支付 Netflix 每个月的服务费。 呃，例如每月付十一点九九欧，C 二十四会给用户返回十一点九九欧的百分之十，即一点二欧。这项服务仅限于 C 二十四 Plus 和 Max 这两个付费账户。C 二十四 Plus 每月最多返现是十欧，那 C 二十四 Max 每月最多返现三十欧。真可谓花的越多，赚的越多。 在这里，夏夏要事先声明，我可不是他们的托。C 二十四给出来的服务真的就是这么诱人的，以至于消费者保护中心又站出来发声了。消费者拿到了优越的条件，也是需要付出一定的代价的，例如用户的私人信息。 直白一点说，这是一个用个人数据换钱或者换服务的时代。那通过 C 二十四、Check 二十四可以获取大量用户的付款的数据信息，用于他们自己的大数据分析，不断打磨完善数据算法模型，然后用这个模型计算出更加贴近用户的服务，定制推送给每一个不同的用户。这样呢，可以让老用户更加依赖它。 然后让越来越越多的新用户也加入进来，当然呢，这也不是说是 Check 24独此一家这么做，大家都这么做，不是吗？接下来呢，夏夏就要来讲一讲老牌金融科技公司 Check 24和新兴的德国金融科技公司火药味十足的碰撞了。 在新业务 C 二十四中呢，Check 二十四集成了三个板块的金融科技的业务。第一个板块是保险金融业务，冲击到的德国新兴金融科技企业有 c l a r k k n i p 和 GateSafe。第二个板块是覆盖全欧洲境内的定期存款业务，冲击的新兴初创企业有 v i e r t s h a r e n 还有 SaveDo。第三个板块是刚刚已经提到的开放式银行应用程序，冲击的企业有 Numbers 和 OutBank。 Check 二十四准备延续之前的财大气粗的广告攻势，和新兴初创金融科技企业来抢占地盘。另外呀，Check 二十四的执行董事还阐明了它的一大优势，这一优势足以给新兴初创企业进行降维式的打击，是什么呢？就是 C 二十四银行背书的是 Check 二十四巨大的已经整合好了的平台，还有啊，这个平台上已经拥有的庞大的用户群体。 这就是老牌的金融科技公司得天独厚的优势了。在整合了自己已有的平台后呢，老牌企业本身已经拥有了固定的用户群体，那再获取新的用户也不算是什么难事了。不过呢，新兴初创企业也有他们的招数来对抗对抗老牌的巨头。那新兴的金融科技公司开始和。 呃，传统的银行金融机构合作，那或者是他们之间相互建立合作伙伴的关系，来应对老牌巨头吞占市场份额。那例如拥有机器人顾问 Robo Advisor 技术的 Vamo，现在叫做 Money Farm 公司，就和桑坦德银行 Santander Bank 以及和柏林的 N 二十六互联网银行进行了合作。 在某一些领域，新兴金融科技公司已经开始慢慢蚕食掉了 Check 二十四的市场份额。例如上文中提到的，在保险金融领域的 Clark 公司是 Check 二十四公司在保险中介领域非常强劲的对手。Finances 冲击着 Check 二十四金融营销领域，Finance Check 抢占着消费贷款市场。 这些初创企业专攻某一特定领域，与 Check 二十四建立了大平台，然后慢慢往下渗透到细分市场，这个过程正好是相反的。最近，一家来自柏林的叫做 Finlip 的初创公司成为了炙手可热的新星，其主营业务也是金融产品中介。它对标的竞争对手瞄准的正是 Check 二十四，而且来自中国的平安保险公司也投资了四千万欧元给 Finlip 公司。 菲利普公司希望凭借平安保险的助力冲击 Check 二十四的影响。虽然 Check 二十四是老牌的金融科技企业，但也不代表它不会紧跟时代的发展趋势啊！它也会将自己的优势和新兴企业进行了结合。那2016年10月，Check 二十四宣布成立了自己的风投基金，投资了一批初创企业。那最后我们一起来看看 Check 二十四风投业务里的投资组合，至今为止是怎样的组成？ l e h r m a r k t p l a s 翻译过来叫做教师平台，非常的简单易懂和朴素，大家可以在平台上发布和相互交流学习材料。那新冠疫情时期呢，这个平台的流量翻了一番。然后是 Campstar，是用来预定露营的营地的平台，不过公司现在已经申请破产了，正在清算中。m e b l e 二十四是家居的比较平台。Legalbird 是律师中介网络平台。z i z u 是一家来自奥地利的公司。 提供租赁游艇的中介服务，Medilove 是 Check24 自己经营的医美整形整容公司。Ask Charlie，它提供了技术工种啊，DJ 啊，婚庆、搬家、健身私教、营养师等等这样的一个服务的平台。这也是我们上期介绍过的 Check24 p r o f i u e s 这个板块中的内容。Gini 主要业务是给银行提供文件识别技术。 Risk 四十二，其开发的软件属于金融科技的风险控制，例如可以用来为银行评估是否应该给客户发放贷款。 近年来啊，Check 24并没有大肆扩张它的 VC 风投的领域，它选择这样的投资组合，更像是为了巩固和装潢它的这个 Check 24比价平台帝国。正如之前提到的，和新兴金融科技企业竞争所说，Check 24这么做是先打造好平台，然后从上往下渗透。那 Check 24并没有完全跳出这个圈子，另辟蹊径，而是稳稳的依靠它已有的那个巨大的比价平。 平台，然后做出调整。这样的德国金融科技元老、德国比价巨头，有没有给你带来些许的思考，或者是些许的商机呢？今天的视频内容就到这里，别忘记关注、订阅、转发、分享。如果你还有什么想说的，欢迎在下方评论区留言。那我们就下期再见啦。